Das Thema dieser Ausstellung sind die Sammlungen und Archive der ETH Zürich in ihren ganzen Bandbreiten, mit allen Objekten und Daten, wie wir sie vorfinden. Das Schwierigste war sicher, für jede Sammlung den richtigen Platz zu finden, das schön zu arrangieren. Wir haben schon in einem anderen kleinen Teilprojekt mit den Sammlungen und Archiven zusammengearbeitet. Und dann war es naheliegend, gewesen, dass wir eigentlich wirklich in die Tiefen der einzelnen Sammlungen und Archive absteigen und exemplarisch ein Objekt herausnehmen und es hier in ihrer Gesamtschau präsentieren möchten. Ich arbeite nachher im Octavo und ich freue mich natürlich jetzt schon da immer mal wieder daran vorbeizulaufen und wie alle anderen hoffentlich auch an dieser Wand mit den Augen herumzukrabbeln und immer wieder etwas Neues zu entdecken.